Awesome. Thank you. Head toward this point. Watch out! رب العزة حرام حرام بطلع فيها زاد عندنا رميت القنبلة رمى لي قنبلة لعيبة قنبلة لا لا لا لا لا لا لا انا انت بدك من الدباب يطلع لي وراء الدباب يمشي ترى الدباب كفو عليك ان شاء الله خلاص تساعدني روح روح لعب لعبه Form up on me. العب لعبك روح روح العب لعبك ادخل زون ادخل زون ادخل زون ما يمدي يا عمي لا تموت بسبتي اتركن انت في واحد تشنيد العب لعبك تكفى العب لعبك خلنا need a weapon. العب لعبك ما قصرت ما قصرت اوه اتكلم اقول يا شباب انا العب لكم سريع اللي ينفع سلطان سلطان بعض الاحيان يكون حبه وبعض الاحيان ندري من يركضه يركبون ايش رايك ايش رايك نمكس والله قلبي انا تعب. انا انا إيه، افضل هو ولا ال Awesome. Watch out! Help! Help! No! Awesome. Awesome. No. Watch out!